dibawakan yaitu berjudul lagu di samping kopi dan seputar youtuber pemula untuk bisa mendapatkan bekal yang pas akurat dari sumbernya langsung yaitu YouTube bisa dilihat di tayangan ini guys ya jangan lupa like subscribe dan klik tombol loncengnya guys ya makasih langsung di tonton guys ya ini lagu yang berjudul di samping kopi karya di tahun 2014 dulu ya saya, saya tulis saya rangkum dan saya aransemen sendiri pakai gitar akustik yang kebetulan teman saya meminjamkan ke saya lama nggak diambil-ambil saya pakai untuk mengaransemen rangkuman dari pemikiran saya tentang krisis sosial ya tentang kesenjangan sosial maupun apapun yang berhubungan dengan masyarakat sosial guys ini kritik kritik sosial saya ungkapkan melalui lagu ini guys ya mudah-mudahan bisa bermanfaat positif buat kalian semua yuk langsung kita tonton makasih dan selanjutnya di tanggal 2 November tanggal 2 November 2020 hari Senin ini semoga semakin semangat sukses terlalu segala perjuangan bermanfaat baik buat masyarakat semua dan keluarga terutama apapun usahanya selalu membawa berkah barokah yuk terima kasih lanjut Shabbat.